Weh, Mi, cepatlah kata nak gerak. Jom. Ha, keluar pun. Hehe, eh, sorry lambat. Hmm, okey, jom. Jom. Jom, kita pergi sana nak naik apa? Naik boat. Uh, kita pergi pulau kot. Okey, okey. Jomlah. Means, cek balik. Kau ada bawa tak package tu? Ni dia, package bercuti kat pulau tu. Dah, dah. Jom gerak. Mana bot kita? Jap, aku pergi cari bot kita. Weh, korang tengok ni ada budak hilang lah. Hmm, ada biarlah nanti dia orang jumpa lah tu. Guys, aku dah jumpa bot kita. Jom gerak. Hah? Ini A few moments later. Bot kita? Biar betul. Ya, sebab ni je yang kita mampu untuk sewa. Okey lah tu. Dah, jom naik. Weh korang, korang ada bawa handphone tak? Tak, aku Haziq, Ahmad dengan Minz tak bawa. Lah, kenapa korang tak bawa? Dah, hari tu kata tak payah bawa. Guys, kita dah sampai. Wah, besarnya tempat ni. Jom masuk nak? Wah, boleh tayang cantik gak pulau ni. Eh? Hmm. Eh, kita dah kena skam ni, aduh. Hah? Ish, habis tu macam mana ni? Ish, Benci aku. Relax lah, Akmal. Apa relax, relax? Alah, lah Kita boleh je bercuti kat sini. Kau pasti ke nak bercuti kat sini? Ya, yeah, dah. lah, Hmm, yelah. Eh, eh, apa ni?